有人睇咗香港嗰个自称泰国通肥基佬，响今年二月上载系 YouTube，话曼谷有间蛇庙。不过嗰位肥基佬冇写清楚地步。有老友记者嚟问阿爷，阿爷叫我话俾大家知，佢都唔知道曼谷有间蛇庙，佢只知道系玩坤天元柏南儿。 四十八社同埋柏南二马路交界天桥底就有间叫做散州咩乌仲硬叻碌咩群眼镜黄蛇妈与孩子庙灵妈嗰间庙系印度婆罗门旧庙宇，好鬼阴同邪。阿爷就唔再愿去走走，佢话响二十世纪八十年代初期。 周竹柏南二路果镇有一日，有个渣铲泥车师傅连续七日响瞓觉果镇，梦见一个大肚婆喊晒口，嚟求佢停工。唔系佢就冚家铲咁话。工人瞓醒后话俾工头知，个工头话佢黐鸠线，叫佢即刻开工。点知冇几耐？ 架铲泥车果然铲平一个过山峰毒蛇窦，有条粗过肥肌佬，条腰过山峰毒蛇乸，同埋佢肚里边果几百系苏丹花蛇仔惨被压死，从此果个工地就发生好多工业意外，工人搞咗一个印度婆罗门教祭祀，果条蛇乸灵体表示。 希望设立一座神龛嚟供奉佢哋阴灵，工人就用木头砌一座小神龛。从此工程顺利，不过冇几耐又发生大火，附近一带全部烧光烧净，嗰间神龛仔就竟然无损。个地主话好邪，嗱，林林攞人子系中华民国八十五年用红毛嚟起。 而家间大庙嚟供奉蛇，乸，附近就由兜去生野草养毒蛇。泰国民众中意买鸡蛋、鸡肉、猪肉、槟榔，请人跳泰国民族舞，同埋夜晚放映画戏影嚟供奉个班毒蛇灵体。